Блять, хорошо. Что я смогу гриферить обычно челиков в это Алин. Да ты чё? Ой, мама пришла. Я тебе, блядь, сейчас дам, блядь, что за херня Ма а? Мам, да ты чё? Ай! Ай! Ну, быстро выключи свою хуйню эту, блядь, заебал уже! Да, мам!